بتكلمي على طلاب جامعه انا عايزك تذكري لي مره في في في اشتباكات حصلت احنا كنا فعلا عارفين نامن دايما بننزل بنقول احنا سلميين ويطلع مجموعه آه، المواطنين الشرفاء او الامنجيه اللي في وسطنا يهاجموا الناس ويهاجموا الشرطه او يهاجموا الجيش والجيش يقوم داخل ضارب وموت فهي دي وجهه نظر انه من التجربه اللي فاتت من التجارب اللي عدت علينا آه، بدايه لما انا انا كنت لسه مفتح في 23 7 2011 المسيره بتاعت العباسيه كنا مزنقين في كورنر والمفروض ان احنا المفروض مأمنين ان احنا رايحين فين اتزنقنا في زاويه واتصاب مننا 316 واحد واستشهد مننا محمد من اسوان هو ده اللي انا بتكلم عليه اصلا انه في مصيده انا ما قلتش لحد ما ينزلش بس فعلا بقى تبقى نازل عارف انت بتعمل ايه لما الدعوه ان احنا ندعي اهالي الشهداء ان هم يجوا يحيوا ذكرى الشهيد يوم 18 دي وجهه نظر مني انا شخصيا الناس اتفقت معايا انه حضرتك طالبه في الجامعه فعلا فعلا محتاج عقلك ومحتاج ايدك بكره عشان نبني يعني لسه هنهد النظام ده ولسه هنبني هنبني ده بعد كده بجد والله ده كل اللي همنا ومش ضد خالص ان اي حد ينزل وانا مش شايف ان انا بتخلى عن اي حد انا كل اللي بقوله انه لازم الناس تفكر بعيد شويه التحرك في الشارع اداه انا انا شايف ان هي اداه انا شايف وغلطوني انه ثقافه الشعب ده لازم تتغير انا لازم اشتغل على الوعي بتاعهم لازم اخد طريق يعني ابتكار جديد زي عسكر كازيبون ما كان ابتكار تمرد كانت ابتكار مع يعني مع التحفظ هي راحت فين دلوقتي بس الفكره نفسها كانت ابتكار لازم نلاقي ابتكار جديد نوصل بيه للشارع انا شفت شفت ناس بتشتغل تنميه دلوقتي يعني آه، جبهه جي كانت اتدشنت من كام يوم هتشتغل على المحليات وهتشتغل في التنميه آه، في آه، فريق اسمه مانيفستو اللي هم كانوا عسكر ك... يعني الناس منه كان عسكر كزبون بيشتغلوا برضه على شغل مشاريع ده اللي انا بفكر فيه ومع احترامي لاي حضرتك انا مش شايف ان انا ببيع حد انا بس بقول فكره اللي عايز ياخد بيها ياخد بيها اللي مش عايز ياخد بيها ما ياخدش بيها واحنا عمرنا ما كان عندنا قائد ولا عمرنا كان عندنا حد واصي كل واحد عارف هو بيعمل ايه كل واحد فاهم هو واقف فين وانا مش شايف ان انا اختلفت خالص من اول يوم لسه بشتم في العسكر لسه بشتم في الاخوان لسه بشتم في الفلول و... و... ولسه بشتم في الداخليه وكل يوم بتخانق مع ابويا وامي ومع عيلتي ومع كل الناس وطلع بعد شويه مع محمود سعد عشان اشتم في السيسي واشتم في الداخليه واشتم فيهم يعني ما ورناش شغلانه غير اسقاط النظام بس ازاي؟ هي دي الطريقه